waiting? Uh, yeah, obviously. Figured I'd let you catch up. Whoa! This just got a whole lot more interesting. Let's make this quick. Where? Towards some भाई लोग आप देख रहे हैं मैं मासा गेमिंग तो आज हम खेल रहे हैं मार्वल अवेंजर्स अवेंजर्स अरे बहुत ज़्यादा चलो भाई साहब चलो खेलते हैं इसे और देखते हैं क्या करना है बेसिकली इसका पहला वाला मिशन मैंने कर रखा कर दिया क्यों कर दिया पता नहीं पर कर दिया उसमें ज़्यादा कुछ था भी नहीं हमें कॉमिक्स कलेक्ट करनी थी बेसिकली बता देता हूँ ये सीन कहाँ से शुरू हुआ है भाई ए डे नाम का सेलिब्रेशन चल रहा था थोड़ा निपटा लेगा हम बात ए डे तो नाम का सेलिब्रेशन चल रहा था अब अवेंजर्स का सेलिब्रेशन और कुछ हो ना ये तो आपको पता ही है मार्बल के फैन तो आप भी होंगे तो भाई लोग वैसा ही हुआ जैसा हमेशा होता आया है इनके सेलिब्रेशन में खलल डालने के लिए एनिमीज लोग आ गए अब इनसे निपटना है उन्हें ख़त्म करना है और फ्रिज को भी बचाना है और फ्रिज पे फंसे को निकालना है हमें तो बेसिकली इसके फर्स्ट वाले मिशन में कमाला खान नाम की करेक्टर थे अब पता नहीं उसका आगे जाके क्या रोल है देखते हैं उसका भी कुछ बड़ा ही रोल होगा यार फर्स्ट मिशन में वही है तो उसका सबसे बड़ा रोल होगा बाद तो मेरे को कोई भी समझ जाएगा यार कि उसका बड़ा रोल होगा अगर वो स्टार्टिंग में आ रही है तो तो मतलब कमाल खान नाम की करेक्टर थी वो से कॉमे को कलेक्ट करनी थी और उसके बाद वीआईपी के बैलकनी की टिकट के लिए कॉमिक वगैरह कलेक्ट करनी थी कॉमिक वगैरह और उसमें हमने दो लोगों को बात करते हुए सुना था वो पता नहीं मेरे को याद नहीं गड़बड़ ही थी की बात है कुछ मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया वो वाली फीलिंग आ रही थी तो भाई साहब देखते हैं क्या होता है कहीं वही तो नहीं थे देखते हैं तो भाई साहब इन्हें तो मार दिया साइड में मारूंगा यार फिर वापस आके लगेगा उसे ओ भाई साहब देख लो तुम्हारा भाई का निशाना अबे असली थोर भी ऐसा ना चला पाए हर मत जैसा हम चला रहे वैसे वो तो बहुत तगड़ा चलाता है भैया वो वीडियो में देखो भैया मार देगा चलो देखते हैं ओके चलो इसे हम मैंने बचा लिया ओहो जाना कहाँ से है राहें कहाँ हैं गाना कहाँ है पता नहीं कुछ बहुत गंदा गा रहा हूँ वैसे भी गाना नहीं है कोई चलो देखते हैं कैसे जाना है कैसे तोड़ना है ओ टूट गया तो फाइनली ओ भाई सब ये कुछ आ गया है मतलब ये ओ भाई चिपका दिया तो अरे झटके से तो हर कोई चिपक जावे फेविकॉल से कौन अब फेविकॉल खटिया होता है कोई नहीं कुछ नहीं चिपकता हम ट्राई करके देख चुका है अल्लाह में इतना बड़ा बड़ा दिखाएंगे तो पहले इसे देखते हैं साइड को की बात तो फिर कभी ओके तो पहले इन्हें निपटा देते हैं यार आयरन मैन की एंट्री नहीं हुई स्टार्टिंग में आया था इस मिशन इस पर अभी तक आया नहीं उसका एक्शन देखने के लिए नहीं मिला पर भाई कुछ भी कहो ए डे में जो एंट्री थी ना आयरन मैन की वो तगड़ी थी यार का यार उसका मेरे पास डाटा नहीं पड़ा नहीं तो वो वाला मिशन भी अपलोड कर देता उसकी तो एंट्री भाई गजब की एंट्री थी भाई मतलब मज़े आ गए थे उस एंट्री पे तो पर उसके एंट्री होने के बाद ही साला ये हो गया ओ आ गया अपना आयरन मैन आयरन मैन आ गया ओहो आई एम आयरन मैन अब देखते हैं अबे यार अभी भी थोड़ से खेल रहा हूँ आयरन मैन में तो अब फिर कहूँगा मैं देखते हैं पहले इन्हें ख़त्म करते हैं भाई कुछ भी कहो मैं थोर भी अच्छा लगता है पर आयरन मैन की बात ही अलग है यार तो दिल के करीब है हार्ट से हार्ट से आते हैं उसके लिए लेकिन हार्ट से अगर चिपक गया ओ भाई साहब ओ अबे सील अब कुछ तो शर्म करोगे तुम्हारे आंग में थंडर गॉड खड़ा है भाई तुम सीढ़े लेके आ रहे हो बचेगे तुम कुछ तगड़ा बगड़ा लाओ यार तगड़ा हथियार देखो तो, मैं पकड़ लिया पे फ्लो अच्छा हाँ हाँ तो से कहा हाँ थोड़ा ही था तो चलो भाई ये खत्म कर देते हैं कौन मारा है पीछे से वे वो चा वो खड़े खड़े दोनों चलो मारते हैं तू भाई ये तो ओरेंट स्प्रे ले लेते अबे ये तो बात नहीं Stark, मतलब आयरन मैन भाई लोग आयरन मैन लोग आयरन मैन बन चुके हैं ओके तो आयरन मैन तो लो देखते हैं इन्हें निपटाते हैं और चलते हैं आगे करते हैं मिशन तो देखो तो राइमिंग होनी है ये कट्टी राइमिंग चलो देखते हैं आगे जी मतलब फाइव मार तो रहे पर ज्यादा ब्रिज पे ही लग रहा है ब्रिज को हमको बचाना है देखते जाके हल्का या मतलब ब्रिज का स्नैप पक्का अगर हल्का आया तो पर यार मजे में के साथ आते हैं सबसे ज़्यादा कुछ भी पकड़ के कागज पे ले रहा है वो भाई क्या होती है चलो देखते हैं ये क्या होता है ओके चलो ओ भाई ये तो अच्छा हो गया सेट टेम अब फायर करते हैं अबे यार जब इधर से फायर करना था हाथ दिखा रखा था मतलब यार मतलब मैच उठे देखते हैं बच्चे को ए बट बत्ती गुल Well, tell Fury I Uh, really love yeah, being yeah, shot but at the- with my own weapons. हाँ We'll इधर keep you इधर हाँ updated. बत्ती Goose is fine. Ha! हम Hey, इधर I अरे know you were listening to that बत्ती You'd think these idiots would be running away by now. Can't shake the कुछ feeling we're अच्छा हो playing गया catch up. हो गया हो गया हो Something गया हो else going गया on here. कहाँ कहाँ कहाँ कहाँ है ऊपर आ गया देखते हैं मारी से ही बत्ती करते करो और ये भाग खत्म ड्रामा ख़त्म हो गया और कैसे बताएंगे तो ये कुछ हुआ क्यों नहीं ओ शॉर्ट रेंज है ये शॉर्ट रेंज शॉर्ट रेंज जैसे शॉर्ट रेंज पबजी में गन होती है वैसे ही शॉर्ट रेंज इसका मुंह है ओके hmm, भाई साहब भाई अब होगा ना पहल का तगड़ी चीज़ें आ रही हैं जैसे जैसे मज़ा एक्शन बढ़ता जा रहा है मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई साहब आगे के निकल गया इसमें आ गेम में पहलगाम तक काफ़ी सारे प्लेयर तो के जा चुके हैं इस गेम को पता नहीं क्यों गए हैं पर चले गए हैं मतलब ऑनलाइन में दिक्कत हो रही है स्टोरी मोड तो सब खेली तो चुके ही होंगे स्टोरी मोड तो ने कंप्लीट किया होगा खुश रहो यार क्यों दिक्कत तुम्हारी गेम तो बिकी है यार इसमें भी जो भी डेवलपर है स्क्वायर में हाँ, वैसे मैंने भी खरीदे यार बहुत मतलब फट के हाथ में आ गए थे बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे पड़ने पड़ गए थे मेरे को तो देते हैं ना भी और oh, मेरे सारे पैसे तो ले गए ये कितने इकट्ठे लिए थे देखते हैं हम हाँ, आके देख हाँ, यहाँ कैसे शिफ्ट खोलिए नताशा नताशा रोमनो मतलब कुछ तो अब यार आवाज़ कहाँ गई इसकी आवाज़ कहाँ गई यार नहीं कुछ तो दिक्कत हो रही यार सेटिंग वेटिंग में कुछ दिक्कत होगी चलो बाद में देखते हैं रिकॉर्ड हो रहा है फोन दो मैं तुम्हें निर्देशन दे देता हूँ इस टाइम पे इसी ने यही बोला हो कि हल्क की ज़रूरत आन पड़ी है तो कूद भैया जाके कूदो और बन जाओ गदाधारी भीम तो चलो बन चुके हैं हम गदाधारी भीम मतलब खालिक हम हम करेंगे स्मैश स्मैश इट हथियार भी नहीं रखी उसने आपकी वो वो मुख दिखा के हल्के सामने आ रहा वो देख नहीं हाथों से ही मारेंगे हाँ भैया नहीं भाई क्यों हल्के यार क्यों भाई हाथ काफी है उसके लिए क्यों थाड़े भैया बचाना है हमें ब्रिज तोड़ना नहीं है ये हाल तबाह कर देगा तो- भी खत्म करते हैं और फ्रेंड के साथ खेलूँ सोरी भाई लोग मैं चुप हो गया था क्योंकि मैं हेल्प में गुम हो गया था क्योंकि हल्क भैया खेल इतना मस्त है भाई साहब क्या ही स्मैश कर रहे हैं लोग लकड़ा होने वाला है मेरे ख्याल से क्योंकि दिमाग फटक चुका है तो है लग रहा है पता नहीं क्यों लग रहा है पर लग रहा है ये भाई jumping the back ये ब्रिज तो गया था पूरा खत्म ब्रिज को हमें बचाना होता ब्रिज तो पूरा खत्म ये नहीं तो दो बंदे खड़े थे ये ओ भाई साहब थंडर क्लैप ये भाई थंडर क्लैप क्या ही मजे आ गए और नीचे दोबारा से आते हैं चलो नीचे ओ भाई साहब कंडर क्रैप देखने को नहीं मिला कि मजे आ गए मजे आ गया मजे आ गए ये क्या ओ भाई क्या ही मजा है बनाए थे सारे और मतलब उनको उसके गैजेट्स को हाईजैक कर ले मतलब उसके आर्मर उसके मतलब बंदूकें वगैरह जो भी है ना वो टोनी साहब की बनाई हुई है उसको हाईजैक कर रखा है सारा सामान वो कह रहा है ये सारे सामान अच्छे काम के लिए बनाए देते हैं वही लड़ लेते हैं थोर और Iron Man Repeat that, Cap. I'm having trouble hearing. Man, do you read? Captain America, dear Captain America, guys. Oh, बस यही मेरे को करना है यही दोबारा दोबारा करना है सीट फेंकनी है और वापस लानी है हम है कैप्टन अमेरिका है कहीं से भी आ जाएगी वैसे तो उसमें मैंने देखा था कि टोनी स्टार्क ने इसकी सील्ड को अपग्रेड किया है करा है पर मैंने याद नहीं क्या किया तो यार मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था यार तुम्हारे भाई ने नहीं ध्यान दिया था इतना क्या करें कोई नहीं उसका फुटेज भी नहीं आ है सबसे बड़ी बात यार नहीं तो मैं वो भी अपलोड कर पाया इसी वहीं से फुटेज मिल पाया मेरे दोबारा गलती से ही मैंने सोचा कि रिकॉर्ड हो रहा बैकग्राउंड पर रिकॉर्ड ही नहीं चालू हुआ था भाई वो इसमें रीस्टार्ट करने का आ भी नहीं रहा यार मुझसे मैंने डिलीट करके भी देख लिया तब भी भाई मेरा क्लाउड में सेव हो गया तो फिर दोबारा आ गया था तुम्हारी वीडियो के लिए मैंने गेम दोबारा डिलीट करा और दोबारा डाउनलोड किया देख रहे तुम्हारे भाई की डैडी केसर ओके चलो सीन फेंक के मारेंगे मर जाओगे अच्छा, दोनों सी सी लिए पर हम कैप्टन अमेरिका वो तो दो में ओके ठीक है फेल दिया एक को तो फेल दिया दूसरा वाला दूसरा वाला कैसे मारे कैसे मारे उधर को फील मारता पिक्चर आएगी ओके हाँ हाँ जैसे सोचा था वैसे ही ओके यार कैप्टन का गाइस हमारे पास बहुत दिन आता है चलो देखते हैं ओ ये स्टेबला ओ मतलब जो सी जिस चीज़ से चल रही थी ना वो स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है रिएक्टर है कोई कुछ हाँ उसमें देखा तो था कमाला खान को जब वो वी आई पी बैलकनी में जाती है कुछ था जो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है तो फिर उसे बोलते हैं कि मतलब एक बंदा बोलता है कि समझ के लड़की मतलब इंग्लिश में बोला था मैं हिंदी में बता रहा हूँ तो उसकी ही दिक्कत हुई है मेरे ख्याल से कुछ तो हुआ है मतलब हाईजैक ही हुआ है पर अंदर से भी कुछ दिक्कत है कैप्टन अमेरिका बार बार बात करता है पता नहीं कितना नाम ले रहा है मुझसे तो मेरा भी नहीं जाएगा इतना तगड़ा नाम है तो भाई हम पहले इधर ख़त्म करते हैं सारे गेट खुला नहीं है और कोई बाकी तो ये कहाँ छुपा था भाई अब तो यार क्या हो रहा है यार सिस्टम में तो भाई यार क्या हो रहा है सिस्टम तो सही चल रहा है स्लो अच्छा slow Avengers, if you can hear me, the convoy is transporting a highly lethal sonic disruptor bomb. Okay. Our enemies intend to detonate it within the city. We're going down. I repeat, a sonic disruptor bomb. Secure the asset at once. अच्छा मतलब ये जो हमारी वो थी ना जो उड़न तक थी जो अवेंजर्स में आपने देखा होगा क्या कहते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा है सडनली जो वहाँ से निकल चुका है तो क्या कहते हैं तो अरे क्या कहते थे इसमें तो काइमेरा कह रहे हैं तो इसमें क्या कहते थे सीड हेड क्वार्टर था वो हवा हवा वाला सीड हेड क्वार्टर उसे हाईजैक कर लिया और वो कंट्रोल नहीं खो चुके हैं उससे तो वो डाउन जा रहा है मतलब गिर रहे हैं वो नीचे पानी दे गिर वही बोल रहे थे अब मेरे को याद भी नहीं यार मैं भूल गया देखते रहो देख के मजे लो क्या के लिए तो टास्क मास्टर की एंट्री हो चुकी है टास्क मास्टर मतलब ये खाना बहुत हरामी है खाना किसी के भी किसी की भी मूव्स कॉपी करके उसी की मूव से मार देता है देखते हैं पर नताशा भी हमारी कम नहीं है मेरे ख्याल से नताशा ही आ जाएगी क्योंकि हेल्थ से खेल लिया एरमेंट से खेल लिया थोर से खेल लिया कैप्टन अमेरिका से खेल लिया हाँ जैसे मैंने सोचा था नताशा बची है तो था भी कुछ करेगी यार नताशा जाएगी मेरे ख्याल से सकता है कोई और भी जा सकता है अरे तुम्हारा भाई पूछता है तुम्हारे भाई को पता चल जाएगा मतलब रिकॉर्डिंग बाद में करना तो है नहीं यार साथ में रिकॉर्डिंग कर तो यार एडिटिंग में हो जाता है तो दोबारा करनी पड़ जाती है कोई दिक्कत नहीं ये बात ये बात ये बात तोड़ देगा ये ये हड्डी वाला खोपड़ी तोड़ खा देगा क्या ही पटका है हल्क तो भैया आगे आगे रास्ता क्लियर करते हैं अबे भाई पागल है क्या हल्क टैंक फेंक दिया बच गए हम लोग नहीं तो नताशा के लगता जाके अच्छा अभी ब्रूस नहीं बन रखा है ना ब्रूस तो वो नहीं देखा भाई लवी डबी लवी डबी मैं पता ही होगा जस्ट देखिए तुमने ओके देखते हैं गाइस यहाँ लैंड हो चुके हैं हम देखते हैं You know, I was hoping to face you. I'm you a second thought. Come and get it. मतलब ये हमें क्रॉस करना है बचना है और फायर करना है बचना इस बार इस टाइम पे इस टाइम बचना है फायर करना है क्या हो गया अच्छा कुछ कर दिया मैंने बंद कैसे हो गया वो जो कर दिया था मैंने गलती से चलो ठीक है ओके फायर डॉज किया फायर डॉज ओ फोड़ दिया फोड़ दिया ए फोड़ दिया फोड़ दिया उड़न तस्वीर ही फोड़ दे टास्क मास्टर करके हमने टास्क मास्टर तो साला एक तो नाम नहीं लिया जाता इसका टास्क मास्टर ओके यार इतने तो- मुश्किल नाम मुझे मुश्किल तो नहीं है पर यार जल्दी जल्दी में नहीं लिया जाता टास्क मास्टर टास्क भाई यार कुछ ही निकल जाते हैं टास्क मास्टर टास्क मास्टर निकल जाते हैं अब जमीनों वाली फाइट वो भी नहीं फाइट इस बार तो उड़न तक खड़ी हमने फोड़ दिया अब क्या निकाल दिया इसने <laughs> ये कुछ ये Taking your usual notes. What? Come on. दो The more दिया I पैर fight, लड़की the को more दिया you कर्म कर learn, दो right? It's called photographic reflexes. तो Hold unoriginal. यार ये सीन को कुछ करना पड़ेगा सीन तो बाल करके आपको यार करना पड़ेगा वो बैक पीछे से अटैक भाई थोड़ी सी ही पावर बची है टा, टास्क मास्टर जी अब ये इसने क्या बिछा दिया यार ओ भाई ये तगड़ा मूव है भाई एक और बार Must be frustrating, always one step behind. You're after the Chimera, aren't you? What are you gonna do with it? Selling to the highest bidder? I'm after something much more valuable. तलवार की किसी सकते हैं हम पता नहीं याद नहीं मेरे को भी पर कॉपी तो की ओरिजिनल तो होगा इसके पास तो, तो, अभी वो सील लगा ली इसने अब वो वाला करी पहले पट्टी नहीं दे पाया ऐसे कैसे फेंक दिया तूने नताशा है वो कॉम्बो ओ भाई साहब गायब गायब मूव ऑन ये तो मिस्टर इंडिया बन गई थी ओ भाई साहब ये तो हल्क जैसा पंच था था बहुत तगड़ा ओ मेरे को पता था ये आएगा तो कुछ तगड़ा लेकर आएगा टास्क मास्टर ही लाया था वो You think you've won? What the hell are you talking about? Look around, Romanov. The world will remember this day. The day their heroes failed them. क्या बे? हीरो फेल्ड अब तुझे मार दिया बे और कैसे जीतेंगे? सारे एवेंजर्स इधर है आर्यन मैन कहाँ है आर्यन हाँ, मैन आ यार कैप्टन अमेरिका का यार कैप कहाँ है अपने कैप कहाँ है Steve, can you hear me? Get the hell out of there. Oh, उसी में है भाई. ओ मेरा इसके ऊपर कुछ अलग था भाई जो मैंने पहले भी अलग कुछ दिया था भाई साहब क्या कैप्टन के मरने के लिए कोई ना जाता है हमें कैप्टन अमेरिका चलो खत्म हो गया अपना कैप्टन अमेरिका मर चुका है गाय आज के लिए इतना ही कैप मर गया यार तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय जय हिंद जय भारत Yeah.